Elena, Elena. Elena. È per te. È una cosa per te. allora faccio parte del gruppo, faccio... no, è bellissimo, Dopo metti i sottotitoli. Eh? Dopo metti i sottotitoli. Metti sottotitoli, perché? Perché sennò... Eh, la metto su YouTube il video. la faccio vedere a Juan. Dai, no. Per fare un saluto. <laughs> Venite da sopra. Io me la sono messa sopra. Venite da sopra un secondo.